you find a way to let me down slow? Kırgızistan सचिया मोहब्बत निभावांगा राजिया तेरा कहलावा the शुरू करना कभी तू तो मुझे नजरों से दूर कितने चलिए तू कितने चलिए तू कितने चलिए जानदा दिल ये तो जान दिए तू तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू कितने चलिए तू कितने चलिए तू कितने चलिए ਨੀ ਸੰਗਿਆ ਸੰਗਿਆ ਰੇ ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਿਆਂ ਲੰਬਿਆਂ ਰੇ ਕੱਟੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗਿਆ ਸੰਗਿਆ ਰੇ